اسمع يا فينيكس إن مت أريد جنازة مهيبة هل تفهم؟ أعيد التلقيم أعيد التلقيم رصد عدو في إيه لدينا سقطت ال spike في A هنا واحد هذا هو الكلام هنا بك يا صديقي Sage heal, Sage heal. Sage, can you heal? Oh, تبقى عدو واحد مثالي أشعر بالفخر أن نقضي على هؤلاء الحمقى من الأفضل أن تركض يا سوفا Sage heal. Sage. سأعالجك. Thanks. ازرعوا تبقى عدو واحد. رصد عدو في C. انطلاق. ازرعوا ال spike زرعت ال spike وتظن أنها تستطيع قتلي؟ أعيد تلقيم <laughs> أحاول التصرف بجدية لكن هذا الأمر ممتع للغاية Uh, I don't hear you, Omen. استمروا حتى نسحقهم. مواعيد التلقيم تم نشر الساتر عليك به ظلال متحركة هناك أراقب هنا مستعد لبعض العروض الضوئية يا رجل؟ جدا لكم هذا هنا أعيد التلقيم لاعب باق أزهقت روحي عليك به تبقى عدو واحد أداء رائع فلنواصل القتال تلك هي الفتاة المتفجرة التي أعرفها لقد أجدت الأداء يا فتاة はやぶな Fred, can you revive me? spike. أعيد التلقيم. ثلاثة قتلى. لم ينتهي بعد واجبك. آخر لاعب عربي واحد هبا هذا سيء منا على الأقل سيكون خلفهم أعيد تلقيم مهرب مني هنا أحدهم في الوسط أعيد التلقيم أعيد التلقيم تبقت ثلاثون ثانية نتحمل تحمل سبايك لدينا سقطت لسبايك في B. انتهى المزاح سأقضي عليك آخر لاعب باق جهزوا أنفسكم سنقاتل مجدداً هنا Ai. just quick تم نشر الساتر عدو واحد موجودة مكابح <laughs> لا أثر لها بحوزتي ظلال متحركة خلفك آخر لاعب باق سقطت السبايك في اي جولة في الشوط لننفق كل شيء لن نبقي على شيء هل أحصل على دعم؟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 If they are rushing A, I can rush them with my ult. سأنتزع النور من أعينهم هرب مني I was here, I forgot, just something right or something to say. زالوا متحركة تبقى عدو واحد نقطة الفوز أعرف كيف سينتهي هذا وقعت السبايك اخر لاعب باق هنا under under window under window under window man under window لا بس ها قد عدنا الى القتال وانا لا اشعر بالتعب ماذا عنكم الأحصل على دعم وضعت ال spike في A المحتالة قتلت رصدت ال spike في اي لم ينتهي بعد واجبك تبقى عدو واحد أعيد تلقيم فاز المدافعون شكرا